بديتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام معكم الراقي حسن المغربي مباشره من مركز الشفاء للعلاج بالرقيه الشرعيه مدينه الجديده المغربيه احبائي الكرام قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركة فالحمد آه، لله بفضل الله عز وجل بحكم الخبرة وبحكم من علينا الله عز وجل به من فضل وبحكم يعني 80 آه، سنوات وما يزيد العلاج بالرقية الشرعية اكتشفت آه، طرق لعلاج آه، حالات تعطيل الزواج يعني إما عن طريق السحر أو عن طريق الحسد أو العين أو المس العاشق وما إلى ذلك اكتشفنا طرق الحمد لله تمكن من الحد ويعني يعني ابطال كل انواع الاسحار الخاصه تعطيل آه، الزواج بالنسبه للنساء ولله الحمد وفقنا في هذا الباب و آه، آه، لن ابخل عليكم في العلاج ولن ابخل عليكم في وان شاء الله تعالى لن ابخل عليكم في العلاج وتتبع الحاله إلى أن تشفى الحمد لله برامج وطرق آه، شرعية يعني آه، مجربة بفضل الله عز وجل وأبشركم آه، وأنا أفرح لفرحكم أخاطب النساء اللواتي عندهن تعطيل الزواج أبشرنا بكل خير ف ما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء اخاطب آه، الاخوات اللواتي يعني و ويعني آه، آه، يعني ذهبنا عند مجموعه من الرقاة ولم يجدنا الدواء المناسب ولم يشفين يشفين ابشرنا بكل خير احبكم في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته